10 mil a escutar. No Pará, um sermão. Em então, começou a falar e a comandar. Foi uma revolução contra toda a enganação. Na catedral ele chegou e assumiu o lugar. O povo o aclamou, a mídia não gostou. E após consagração foi preso como punição Divina Divina, a Revolução. Henri Cristo levou verdade ao povo. E mesmo que escondam a sua missão, ele vai voltar, vencer de novo. Sim, sim, sim, sim. Vai, vai, vai, vai. Para mim, meus filhos, hoje é um dia muito especial, um dia diferente. Para mim, hoje, é o dia que assusta, faz 30 anos. São 30 anos, quer dizer, três décadas, meus filhos, em que meu pai mandou que eu praticasse o ato libertário, que culminou com o nascimento da Susta. E lá dentro da catedral, ele disse, quando eu ia saindo, depois que a polícia evacuou todo o povo dentro da catedral, e que eu ia saindo, conforme as fotos registram, meu pai disse, veja meu filho, esta não é minha casa. Minha casa é tua casa, disse o Senhor. Esta é a casa da idolatria, a casa que vende o meu nome e o teu nome, e vende sacramento, disse o Senhor. Por isso te ordeno que instituas na terra o meu reino, e fale ao mundo que esta ordem veio de mim, disse o Senhor. E lá dentro da catedral, no meio da catedral, ele deu o nome formal das hostes, que é a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Primeira vez que alguém falou sost, nem foi aqui no Brasil, foi lá na França, em Bergerac. Os franceses começaram a dizer, ah, mas a Sost falavam, que era muito comprido o nome, então eles abreviaram para Sost. Aí eu acostumei-me e acho até simpático, uma bela lembrança que eu tenho dos meus filhos franceses. Sabe, meus filhos, então eu cheguei depois que bati um encontro com o povo, através da TV Guajará Canal 4. Depois que falei durante três horas, numa sexta-feira, ao vivo, marquei um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II, que é conhecida também Praça dos Leões, e lá proferiu o sermão da identificação. Daí eu escutei o pai falar e disse, interrompa, agora segue, convoque teu povo para ir contigo até a catedral. Olhei para eles todos, disse, olha meus filhos, meu pai deu minha ordem, de parar de falar e convocá-los para me acompanhar. O Beverly lembra desse dia porque ela estava lá e ela viu, pode ter testemunhar quantas pessoas que vieram até, atrás de mim. A polícia de Belém do Pará, a polícia militar, avaliou em 10 mil pessoas, as pessoas que estavam lá. E conforme tem até fotos aí desse dia. E daí cheguei na catedral, interrompi a cerimônia profana, subi no altar por ordem do meu Pai Senhor Deus e ordenei, conforme tem até fotos, que se anexasse o altar central ao altar mor. E lá comecei a falar, continuei o meu sermão e daí o Senhor disse, olha, ainda não praticasse o ato. Olhe para as suas costas, lá estava a estátua, que eu peguei, conforme essa foto aí, eu arranquei, dei o boneco na cruz e disse para o povo, olha meus filhos, vejam, eu não sou um boneco, eu estou aqui de carne e osso. E esse boneco, vejam que tem o braço de arame, né? eu fui desmontando ele convém lembrar que ao chegar dentro da catedral, quando eu olhei o sacerdote que estava fazendo a cerimônia de lá, com seus auxiliares, eu vi eles tocar assim os outros, assim como criança mal criada que vê o pai chegar. Né? Me olharam assim, né? E daí eu me postei do lado da, de trás do altar, no lado dele, onde tinha o microfone, e disse, Saiam daqui ladrões mentirosos, vendilhões de falsos sacramentos, adoradores de ídolos, eu sou Cristo. Aí o padreco já saiu rodopiando, dizendo, não tem homem nessa terra, não tem homem. Tem, tem homem, só que os homens estão comigo. É, é, é, eles estavam sabendo quem sou. Eles diziam, Cristo, Cristo. Até quando cheguei na prisão, eu fui recebido por um, aclamado por um cortejo de prisioneiros que disseram Cristo, Cristo, Cristo. Conforme os jornais da época da Israel News, sinto até um arrepio quando me lembro desses momentos tão sublimes para mim, tão significativos. Tá? E daí vivi os 14 dias mais interessantes até então da minha vida, na prisão. Daí os o doutor Antenor Costa trouxe uma, um mosquiteiro de rede, teve uma outra cidadã lá que trouxe a rede, a Elvira, a rede vermelha, e eu, durante 15 dias, 14 dias para 15, fiquei ali recebendo pessoas do popular que vinham ali todos os dias pedir a benção, conforme tem fotos aí desse momento. Todo dia o Coronel Bahia, que Deus o tenha em sua santa paz, na realidade, é claro que eu já sei que foi. Dizia, me mandava o soldado me buscar lá na minha cela para me reunir com os cidadãos que vinham no gabinete dele, queriam falar comigo. Aí veio um dia, 17 advogados se reuniram e vieram lá tentar me convencer, assinaram a procuração para que eles... Eh, impetrasse um nosso querendo objetivar a minha soltura. E eu disse-lhes que eu estava ali descansando e que não assinaria nenhuma procuração, conforme os jornais da registraram, que enquanto que meu pai quisesse eu ficava ali. E que a hora que meu pai decidisse que eu não deveria ficar mais ali, se as autoridades terrestres não abrissem as grades, ele abriria a parede. Uma parede de um metro de espessura. Né? E assim se fez. aqueles, eu disse para eles, ah, mas você não vê, disse um deles, você não vê que eles estão planejando te internar no manicômio lá no americano? Eu disse assim, eu não estou preso aqui. Eles não podem nada contra mim. E nem estou preso. Estou descansando. Vós sois prisioneiros de vossos medos, de vossas ambições, de vossas angústias, das vossas noites sem dormir. E eu não. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E estou descansando e a hora que Ele decidir, Ele me tira daqui. E daí, no dia 14 ou 15, 14 de março, o tenente Silva, que era vice-diretor da prisão, veio me avisar de manhã, olha, estou escutando uns rumores, parece que eles vão querer te tirar daqui hoje. Aí quando chegou de tarde, o tenente Silva foi lá de novo, me levou até lá em cima, me apresentou, levou até a Kombi do coronel, coronel tinha uma Kombi, me levou até o fórum. Fórum de Belém do Pará. Um dos momentos mais lindos da minha vida. Só foi mais belo no interior da catedral e a minha saída, quando eu, o povo estava lá esperando e abençoando o povo conforme as fotos que estão todas registradas, cedidas pelo jornal da província do Pará. Parece que foi anunciado do lado de fora, muita gente lá no fórum, todos os funcionários do fórum estavam lá esperando eu tinha que... As autoridades que me levavam tinham que abrir caminho para eu poder passar pelo corredor de filhos de Deus que estavam ali para me ver. E aclamando, falando, olha os olhos dele, olha o cabelo dele, olha, olha, ele é o Filho de Deus. Eu escutava essas coisas, minhas mãos arrepiam quando eu lembro desse momento. Aí cheguei lá na sala do Dr. Jaime dos Santos Rocha, esse juiz que dissera no dia da minha prisão que o meu lugar era no manicômio, que eu havia cometido um ato sacrílego na ótica dele. Ele mudou de ideia. Quando eu cheguei, ele pegou a cadeira dele, me deu para sentar e disse, jamais esquecerei a frase dele, eu não te crucifiquei como Pilatos, eu disse. Eu tive, mantive ali no cárcere para te proteger dos teus inimigos. Sentei na cadeira dele e ele começou a conversar comigo. Dezenas de jornalistas e, e, e advogados, tudo ali no gabinete dele. Os que couberam tinha um balcão assim do lado da balcão da, repleto. E eu fui respondendo as perguntas que ele fazia, que me fazia. Aí depois de umas duas horas, estava com muito suor. Lá é quente, Belém do Pará é uma terra quente. Então eu pedi para ir no banheiro. Fui lavar meu rosto. Aí fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, veja que Deus inspirou ele. Como é que ele sabia que eu não podia usar a toalha dele? Porque lá no banheiro tinha uma toalha pendurada lá no espelho. Ele pegou uma folha de papel ofício, amassou bem para a farmácia, papel desse de escrever, para quem não sabe. E me entregou dizendo, desculpe-me, mestre, disse ele, eu não tenho uma toalha limpa para ti, então está aqui, para tá enxugar teu rosto. Peguei a toalha, enxuguei meu rosto, toalha improvisada, e terminou a reunião, e ele disse para mim que o coronel iria me levar até a casa, que eu designasse onde eu fosse dormir. Ele o coronel me levou lá na casa do Urupina, na rua Mucajá, atravessa Mucajá 366. E eu vi um homem, um militar, sisudo, acostumado a lidar com bandidos, senão ele não era o diretor do presídio. Eu vi ele lacrimejando na hora de despedir-se de mim também me sinto arrepiado quando lembro desse momento que Deus eu tenho em sua santa paz, porque ele assistira durante 15 dias os meus encontros com intelectuais, advogados, psiquiatras, psicólogos, que ah, o juiz nomeou uma ajuda psiquiátrica para que me examinasse durante todos os dias de manhã. Era o, meu, o melhor momento quando estava com o doutor Nerival Barros, pessoa muito curta, muito inteligente, com quem eu gostava de conversar. Subi na altar, ela está aqui do lado. Na hora que eu disse, saiam aqui ladrões mentirosos, vendilhões de falsos sacramentos, adoradores de ídolos, eu sou Cristo, isso de tá? Ela estava ali vendo, ela viu. Tem até foto dela dessa época, mesmo que ela não lembrasse mais, está lá a foto, não basta. E outra coisa, é bom que todos saibam que o jornal o Liberal nunca liberou, ó, liberal, nunca liberou nenhuma foto para nós, para o MEP. Ele guarda sete chaves, chaves, as fotos dele. É bom que todos saibam também que a província do Pará, pelo menos, vendeu para a fundadora do MEP as fotos. Foi a Andrelinha Schmidt que conseguiu as fotos, foi lá em Belém do Pará e conseguiu, ela conseguiu, e fazendo justiça com a ajuda da Pilar, da discípula Pilar e da outra, da Cláudia Patrícia Braga. E depois, quando ela mandou buscar mais fotos lá, porque tinha um armário lá dentro dos arquivos do jornal, escrito Ingrid Indaial, que era como eu era conhecido, não tinha mais nenhuma foto lá. Sumiram. Uhum. Nesses 30 anos, meus filhos, depois de atravessar, de beber, de gole em gole o cálice amargo da reprovação que está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, eu prefiro deixar o cálice amargo para trás, nos meus debates, nas televisões e tudo, e direto ao ponto. No ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, o Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu oficialmente meu nome como Indo Cristo, depois que sobrepujei um processo de falsidade ideológica que se arrastou durante 15 anos da Justiça Federal. Então, aí começou a mudar as coisas. Aí o senhor mandou, pode ficar à vontade, senhor. Né? o senhor me mandou para cá. O senhor me instalou aqui, conforme prometera, porque desde a fundação da SUS está escrito no estatuto que a sede definitiva seria em Brasília, na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21. E aqui é Brasília, a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Então, depois disso, ele me instruiu, respondendo a tua pergunta, para que fosse escrito. Eu não escrevo, mas eu gravei a mensagem toda do, do livro Despertador, primeira parte, segunda parte, terceira parte, que ainda não está na rua, e colecionei. Sabe, meus filhos, amizade mesmo é uma coisa muito difícil. Ah, eu tenho tantos amigos. Mentira. Amigo mesmo, olha quando, quando preenche os dedos da mão, é uma grande glória. Então, nesses anos todos, o que eu posso dizer que eu conquistei foi um seleto número de pessoas que amam a liberdade consciencial, que amam a liberdade, a liberdade consciencial porque é a única que existe. A liberdade física ninguém desfruta. Veio é o Senhor que designou para ser a... Suprare. Suprare. Aí, Eu? Não tem alguém soprar por mim? Não. que eu Aí, olha aí! Vai Que o Senhor, meu Pai, abençoe, inspire quem teve essa ideia brilhante de fazer esse bolo e quem fez também. Conceda eu só contei conforme falaram. O pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Abençoou a multidão e ao ser preso foi humilhado no batalhão. Sem reação foi tratado como no passado. Despiram sua túnica, foi colocado à prova. Todo poder, força e ternura por homens da nação. E toda essa tolice ele é vê até hoje. Falsos poderes tão pequenos numa si. Divina, divina, a revolução em Cristo levou verdade ao povo. E mesmo que escondam a sua missão, Henrique vai voltar a vencer de novo. Sim, sim, sim, sim, vai, vai, vai, vai.